Mag-buffet muna tayo. Buffet Adventure George Sir Vlogs Dahil pagkain Ito mga ano, vegetable salads. Ito, pag wala magawa si George sa vlogs, ito lang, bupay-bupay lang. Katapos maglaro ng tennis. Yan, pagkain, oh, fresh na fresh. Buffet Adventure Ito, pag wala magawa si George sa vlogs, ito lang. Bupay-bupay lang.